Trenutki kot je ta, se zdi, da na življenje in svet postavljata pred preizkušnjo. Časi samoizolacije tako vabimo mepijevce, da znotraj zdravstvenih smernic še vedno nadaljujemo z našim prizadevanjem in ostanemo del lokalne skupnosti. Da nadaljujemo z upravljanjem priznanja, če tudi na malce drugačen način, da nudimo podporo tistim, ki jo potrebujejo, in pa da ostanemo sočutni, povezani in zdravi. Tudi v času izolacije za prostovoljno delo nudim učno pomoč na daljavo. Tukaj imamo 10, deljeno spet. Zdaj bomo mi ta 10 bombonov tukaj le prekraj razdelila med 5 ljudmi. Martina, vidiš? Vašim sosedom pa lahko polepšate dan z igranjem na balkonu. Sem ena od voditeljic na letovanju počitnic Bisero. Sedaj, ko smo doma, prostovoljno delo prilagodim trenutnim razmeram. Skupaj s sovoditelji imamo online sestanke in pripravljamo video vsebine za animatorje preko spleta. V našem bloku je v pritličju seznam, kamor se lahko starejši upišejo, upišejo svoje potrebe, zraven pa se lahko upišemo ostani in jim s tem pomagamo priskrbeti potrebne oči. Takšen seznam lahko v svojem bloku oblikuje prav vsak. Zdaj je čas, da vsi udeležnici mednarodnega priznanja pokažemo, da veline mepijevca niso del programa, ampak del posameznika. Ker mepi je več kot program. Mepi je način življenja. Mepi je način življenja. Na tem mestu mlade vabimo, da tudi vi prispevate k dobrobiti lokalne skupnosti. Veseli bomo vseh vaših prispevkov, ki jih lahko delite z nami s pripisom hashtag MEPI prostovoljno.